Jutaan tirta yang datang turun deras menyapa, sendiri kurasa dingin yang menyelimuti sekujur raga, mengingatkanku akan dirimu yang di sana, yang dahulu selalu menemaniku dalam segala macam cuaca. Kini, ia telah pergi demi merajut asa, mempertajam cakrawala, kerinduan yang tiada arti, karena engkau kini telah pergi. Dalam setiap doaku, selalu kuucapkan semoga engkau selalu bahagia dan baik saja di sana. Sejenak ku termenung dalam senyap, gelap pengap sunyinya angin malam. Dahulunya selalu ada canda dan tawa yang kerap menemani kesepian dan kesendirianku. Tak asing lagi suaramu pada telinga ini. Namun kini, senyuman dan canda tawamu telah pergi, entah kapan kan datang hadir kembali. Sampai detik ini pun, aku belum menemukan hari di mana aku bisa tertawa lepas seperti bersamamu. Belum juga aku temui senyuman yang serupa denganmu. Kasih Kurasakan sebuah arti kerinduan semenjak sekeping hati ini kau tinggalkan. Akankah kau merasakan hal yang sama? Cinta kan hadir berawal dari sebuah rasa, rasa yang indah, mengunggah asmara dalam jiwa, rasa yang diungkapkan dengan apa adanya, bukanlah karena ada apanya. Senyumanmu yang selalu luluhkan gelisahku, canda tawamu lemburkan beban hidupku, dan lembutnya tutur katamu yang mampu sejukkan kalbu. Engkaulah permata hati yang akan kujaga sampai akhir waktu. Akankah engkau bisa mengerti betapa aku cintai? Ada rasa di balik pandangan dan ada pula luka di balik senyuman. Semua tak seindah yang dibayangkan dan pula tak semanis yang diharapkan. Alur cerita cinta kadang terjal berliku, tersirat rasa rindu dan terbilas cemburu. Cinta, cerita indah namun tiada arti karena mencintai belum pasti memiliki karena pada dasarnya jodoh ialah cerminan dari diri sendiri.